Dr. Luiz Carlos, Ananias CTS Kamikaze, Nocivo Xomon, O Creme Cobra Caro, parte 3. Pega a visão, meus irmãos. Shalom. O crime cobra caro, irmão, nessa Jesus te alerta. Já vi morrer de clava, máscara e a barreta, só o Vive montanhas e vive só pra Cristo. Me diga com quem tu andas que eu te atiro a primeira benção, irmão. Aham, uh -huh. o crime não compensa. Enquantos partiu dessa, achando mamão com açúcar, se esquecendo de Deus e que o caminho não faz curva. E em balistas Tá na cova, na sepultura Nação, ele foi acusado e Deus foi testemunha Troca com a polícia, mas não troca uma ideia com Deus Escuta o amigo bandido, mas não escuta Deus nem o pastor Já virou rotina, brinca com a morte toda vez Saiba que o crime cobra caro, irmão, parte 3 O crime cobra caro, não tem dinheiro pra pagar Truco, sete, copo e gato, quem é que vai jogar? O papo aqui é reto, mas eu falo outra vez Que o crime cobra caro, Dr. Luiz Carlos, parte 3 O crime deixou neguinho no sal. Vários saiu de casa e foi encontrado no matagal. Levou pau, pau, pau, mas Jesus te avisou. E como sempre, não deram ouvido na palavra do Senhor. Do que adianta focar na mansão que o Pai não te deu? Do que adianta focar na Mercedes Alfa Romeo? Tem quem foca no lucro, dinheiro, carrão e mulher. Tem quem já teve de tudo e hoje tá andando a pé. A cobrança na cabeça ou estrago na cara. De fuzil escopeta, caixão só com a foto. Ramelou na missão, o crime te cobriu de presente, te colocou em um caixão. Brinquedinho que mata, traz peso na consciência, doguinha que chapa causa abstinência Assalta a mão armada, pode fazer diferença Mas quando a vida te cobra, será que vale a pena, irmão? O crime cobra caro, não tem dinheiro pra pagar Truco, sete, copo gato, quem é que vai jogar? O papo aqui é reto, mas eu falo outra vez Que o crime cobra caro, Torres Carlos parte 3 O crime fuzil faz um estrago, mas a palavra de Deus é refúgio para refugiado. Já virou rotina brincar com a morte toda vez. Saiba que o crime cobra caro. Doutor Luiz Carlos, parte 3. Entre o crime e a caneta, fiz a minha escolha onde a vida cobra caro. Como vou fugir da bolha? Entre a queda e a ascensão, crescimento na encolha. Ser feliz, uma missão. Quem é vento, quem é folha. Mano, seus cacos recolha. Bota fé na oração. Onde o ódio faz escola no frio do coração. Contamina a geração. Sente o fel da ilusão. Em Deus a salvação. Liberdade na prisão. dar de munição. Sente o peso da cobrança. O pecado vem de mel no amargo da vingança. Muito dinheiro no banco, muita droga na balança. Coleção de inimigo, a maldade não descansa. Sonhei com um bom lugar onde a paz vai reinar. Sete copo gato, quem é que vai jogar? O papo aqui é reto, mas eu falo outra vez Que o crime cobra caro, doutor Luiz Carlos, parte 3 O crime cobra caro, fuzil faz um estrago Mas a palavra de Deus é refúgio pra refugiado Já virou rotina brincar com a morte toda vez Saiba que o crime sua dívida, aham. de escravo que foi escravizado pelo fraco do diabo de Uberlândia, Uberaba, de São Paulo AMG MG. Se liga nesse recado que Deus manda eu te dizer: que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O salário do pecado é a morte, irmão, então fica ligado. O crime é um jogo e você é o jogador. O baralho tá marcado e o Satanás é o vencedor crime cobra caro, não tem dinheiro pra pagar Truco, sete, copo gato, quem é que vai jogar? O papo aqui é reto, mas eu falo outra vez Que o crime cobra caro, doutor Luiz Carlos, parte 3 O crime cobra caro, fuzil faz um estrago Mas a palavra de Deus é refúgio pra refugiado Já virou rotina brincar com a morte toda vez Saiba que o crime cobra caro, doutor Luiz Carlos, parte 3